أهلا بكم في قناة دافينشي Games اليوم سوف نقدم لكم أفضل خمس ألعاب للأندرويد والآيفون منها ال offline ومنها الأونلاين إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك وال like حتى يصلكم كل جديد يلا لنتابع معا الخمس ألعاب اللعبة الأولى وهي لعبة زيو زي لعبة survival حجمها 2.5 جيجا بايت وهي لعبة أونلاين هي من أروع الألعاب الموبايل التي ما أخذتش حقها بنصحكم بتجربتها تشاهد طريقة ضرب النار والبقاء والزومبي بجودة عالية في نفس اللعبة عليك أن تنزل في الخريطة وتواجه عشرين لاعبا حقيقيا وتجمع خمسة من الكريستال إذا جمعتهم تطلب الطائرة وتخرج من المكان وتفوز بال game. وأذكركم الكريستال في اللعبة محدود نمر إلى اللعبة الثانية اللعبة رقم اثنين Car Driving Online. لعبة عالم مفتوح جديدة تستطيع أن تلعبها مع أصدقائك أو بدون إنترنت مثل ما تريد تستطيع أن تفعل عدة أشياء مثل تشتغل تاكسي أو توصل أناس ويجب أن يكون في الوقت المحدد وكل تأخير منك تأخذ مال أقل اللعبة فيها أكثر من mode مثل سباق السيارات سباق مع الوقت وأنت offline أو مع الناس وأنت أونلاين وال mode الذي تمشي فيه على راحتك وتكتشف العالم وكذلك تستطيع أن تبني منزل أو تقيم مشروع لكي تعيش منه يوجد عدة أشياء أخرى في اللعبة لم أتحدث عنها لكي لا أسبق الأحداث حتى تجربها بنفسك نمر إلى اللعبة الثالثة بعد سنوات من اللعب ب PUBG و Free Fire و Call of Duty ربما تقع في إحدى الألعاب التي كانت مختبئة طيلة السنة في ظل الألعاب المذكورة سابقا Apex Legends اللعبة رقم اثنين بعد نجاح نسخة ال PC قامت اللعبة بتوسيعها على الموبايل اختر بطلك وبيئة اللعب وانزل ساحة المعركة إذا لديك معرفة بألعاب البقاء على الحياة مثل PUBG و Free Fire استغل المعرفة في ابتكار تكتيكات وخطط للقضاء على المنافس وفي تكسير الملل كون فريق مع الأصدقاء وقاتلوا يدا واحدة اللعبة مجانية مع مشتريات بداخل اللعبة نمر إلى اللعبة الرابعة اللعبة رقم أربعة Fading City هي لعبة أونلاين سوف تنزل في العام الجديد 2023 وتكون متوفرة على هواتف الأندرويد والآيفون هي من أقوى الألعاب الأونلاين التي سوف تجربونها التصميم والجرافيك بجودة عالية جدا يجعل اللعبة تقترب من الألعاب ال PC وال PlayStation اللعبة تحكي قصة عالم حين أصيب بفيروس خطير من خلال الشظايا الزرقاء تحول البشر إلى زومبي أنت سوف تكون واحد من الناجون تجمع الموارد والأسلحة لكي تبدأ بالمهام وفي الآخر أقول لك سوف تشاهد أقوى لعبة عملاقة للموبايل تستحق التجربة أذكركم بأن اللعبة تشبه لعبة ال PlayStation The Last of Us. نمر إلى اللعبة رقم خمسة اللعبة الخامسة Modern وورد شيبس لعبة أكشن وإثارة من نوع آخر إذا كنت تفضل ألعاب الحروب القتالية البرية التقليدية جرب الحروب البحرية أنت قبطان سفينتك الحربية وأسطولك الحربي طور أسطولك واستراتيجياتك تتماشى مع بيئتك الحربية ودمر سفن الأعداء وشاهدها وهي تتحطم وكأنها حقيقة فضلا على أنها سفن واقعية تتيح لك أيضا الأسلحة المتنوعة مثل الصواريخ والمدافع الرشاشات كذلك تمنحك سياقة الطائرات لترهب أعدائك اللعبة متاحة على الأندرويد والآيفون وفي النهاية هذا كل ما في الفيديو إذا أعجبكم الفيديو اعمل لايك وشارك معنا في القناة وأترك رأيك في تعليق أكثر لعبة أعجبتكم وشكرا على المتابعة نلتقي في المرة القادمة في قناة دافينشي جيمز